ሙሰፋት የዳሪ ቻልኮ ኤበነታም የዘይኔ ሱጋቶን የፌላኝ ሆኖታም ሶሬስነት ፋፍነታም እትራኝ በ ለሰብ ያሽላል ኡፍታም የደብሶ ብሬ እትራን በቀፈታም ወለብነታም ይዝንን ኤበነታም ይዝንን ኢልማሞይ የፌተተ ጨጌሞን ቡሰራ ለባድ የከተታ ሃዮ አቱን አንዚ ቦጣ የትረታ ፋፉን ባቱን ቀሬ ባርበ አፌፈታ ፋፍቸነ ኬፈኔ ለህደንም ደፈኔ አፈርቲ ደፍዊሙ የሞት የሉ አይምሰለኝ ወግንም ቃለን ሄዳን ወገንም የሳለኝ ቦታን ለትቀበሩ የፋፍብን ነብሰለኝ የአህለል በይት ቻዬ ሁለ ዘራም ልቆ ስንቴ የዲን ሀርተ የሙህባድ ቡቆ በባድዋ በዲንካ የመጥዊነት ቦዝን ደድ ወገሬት ይወዳል ላርጉም አበጋዝን ታቼን ማልዳይ ገራድ ሀውጄን ወንዲ ገንዝን ያጨሌ ያጨሌ ወልድ ሰብነት ተሰብት ጠቅላል አብይ አህመድ ተይቀረ ወደ እምነተክ ነቅላል ስንቴ አፈርምሻ የራንዥም ኤለ የሌትፒ ከተማ ዝዋይ ሻሻመኔ አሰለ መተማ ድሮ ድሬ ሜጥቆ ሐረር ሸው ናዝሬት ጅማ ኢትዮጵያን ያሞቄት የስልጤኒ ጀማ መይስቂ አለባደ መይስቂ ገለባደ ሄደ በታተማ አለባዲ ጋዜን ርስቅ ባዝላተማ አፊት ባሉዋል ሁል ቤት ያተማ ቲ ቲጋዚ ባዲንዚ ቲጋቲም የአቢዝ የስልጤን ካሲማ ሰብነ መስለጠካ ሀደገይ በረራል የማንደት ህንዳሮ ተይርሰይ ነበራል ለአውደይ ቲያሲ ለአረጋይ ቲያሲ የገድይ ዞመራል ሸመኛይ ጣሰሳን ሸኛይ አትማረራል የጋሮይ ቲጀሪ የጋሪ ሀረራል የሰብትያ መስል የምዳቻ ይፈራል ሀውጀ ያቱም ቦዬ ለበሌ ተንጠፋ ከውጭ የስንቴ ጋር ለክምኤት አንጠፋ ቁደም ደፍናያን የፍን አንጠፋ ፋፍ የመኘ ጎዬ ወድቅ ጣኔ ጎፋን ለአብነ ያመስላል ይገቤን ግን ጎፋን ለአንቺ አይትራን ምካት ውስጥ ጋዛ ዞፋን ሰቢ አሌት ባላ ላንጬቶ ሄሄ ሰቢ አሌት ባላ ላንጬቶ ሄሜታ ዱሬ ሸንት ባድ ሁሉም ቤሜታ የኦርሞራን እንደት ስንቴ የጤም ለዝቦን እንደት የቀይ ለዝቦን እንደት አይለም ጤም የታል ወንድሽ አለንሽ ለገናም ይተታል የወንዘመይ ሰቼታ ቁጥራት ይንዴታል ይንጅሻ ይራቄታል ታሌተም መኬታል ያዴኔ ቦኮካ ምካታሽ አይነካ ምርከታሽ ምነካ ዳ ኤለት መካ ኡንጋሽ አልትረሻል ጃኔ ያበጠሻል ጃኔው አመል መካ ሉንጋሽ ለራነሳ ደራሽ ተልበተካ ያጀበኝ ወደናሽ ግዳንጃ ፈረካ ዳነ ቤጃሽ ፍርካ ጠቦት አፍ የጋሩ ሆስፒታል ለትመኝ ውስጥ በሆነ በሆነ ሩ በራስ አለቃ ያል ያልገናኘ መድረሳይ በሴት ከድርቅ ተቤ ይቀራል ወርጭን መቀበጠ ወይት በኩል ይቀራል ደረሳን ለባይት ፊደል ያትፋቅራል ሙለቻሎት ተይችል ቡምር ይቀራል ሙከይ ያሰትቴ የጠፈይ ያቢዝ አሸንጋርቻይ ሁሉም የምሰሉ ሀይለዚ ሙከይ ያሰትቴ የጠፈይ ያቢዝ አሸንጋርቻይ ሁሉም የምሰሉ ሀይረዚ ቀራኔ የቀነ ኪም ደረሰ ይንዚ ኢሉን አለ ኢልን አለ ኡብዣ ላቶት ነቆል ወጂ ለመኒ ያትባቲ የትጋገዝ እንጂ ሀዴት በልዘመቲ ሀድ እንጂ ለፈጂ የቂነኛ የቁሻ ለሐቅኝ ህታ የቤት ዶክተር ኢንጂነር ቻይ ኡመት ለተይቀራ አቅራናን ባሎ ቁደለ ኩፍተና ቁለነ ሞጠሎ ገና ሁለም ጣሎ ኢንዲትሪ አበሮ ሳብና አቻለኝ ለባት ምን ነበሩ እንጅና ባሸይግድ ወደ ልባድ ሀንደራል ተይቀርሱ ያውርሱ ባል በሎት አደራል የጥቄ ወርቄ ኤምነት ትታቄም ለአይቅበል ሀጡራ አትግፈር ቀፈታ ተቂበል የአስናዳዊ ስንፌ እንቆህነ ይመጣ ታደግን በኩል መሄድ እስችልም ወንድም ዘፋ you.